Penjara atau rumah tahanan tak selamanya bisa membuat para penjahat apalagi koruptor jerah. Uang acap kali membuat mereka bisa membeli kebebasan yang diperjualbelikan petugas yang nakal. Sogok menyogok adalah hal jamak di penjara Indonesia. Apa yang tak bisa dibeli dengan uang? Hmm, sepertinya semua bisa. Adalah mafia pajak Gayus Tambunan yang sukses membuktikan ini semua. Sekalipun ia berstatus tahanan, toh dengan uangnya Gayus bisa pulang ke rumah mewahnya di Pulau Gading. Bahkan, Gayus diduga kuat melancong dan menginap di hotel mewah ke Bali awal November ini. Semua berkat suapnya kepada Kepala Rutan Makobrimob Kompol Iwan Siswanto dan delapan petugas lainnya. Tidak tanggung-tanggung, sejak Juli hingga Oktober, Gayus setidaknya telah menyuap 368 juta rupiah demi bisa pelesiran keluar rutan. Pada bulan-bulan Juli itu, itu masih hanya malam minggu. Ya, tapi belakangan ini semakin sering Gayus ini minta minta keluar. Selain Gayus, mantan kabar reskrim Komjen Susno Duaji dan Kombes Miliari Wizard dikabarkan juga kerap keluar rutan pulang ke rumah. Investigasi yang terungkap tim Sigi Liputan 6 SCTV beberapa waktu lalu bahkan membuktikan adanya praktik prostitusi di balik jeruji penjara. Kasus memalukan lainnya dipertontonkan pula di rutan Pondok Bambu. Adalah terpidana Artalita Suryani alias Ayin yang dengan pundi-pundi uangnya sukses menyulap kamarnya bak hotel mewah lengkap dengan pendingin ruangan. Di kamar ini pula, Ayin tetap bisa menjalankan usahanya yang memiliki 70 ribu karyawan. Ayin juga diketahui beberapa kali keluar dari rutan. Apakah ini diperoleh dengan gratis? Sangat tak masuk akal. Kembali ke skandal tamasya ala Gayus, sejumlah pihak mendesak agar kasus ini diungkap hingga tuntas. Mengingat kasus permainan pajak Gayus Tambunan menyeret banyak pihak, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan bahkan politisi dan pengusaha besar. Tim Liputan nama CTV melaporkan dari Jakarta.